चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। किसान एकता, किसान एकता। आज की जो ये सरकारें हैं जब से किसान में फूट पड़ी है हमको धर्म के नाम पर बांटने का काम किया गया है हमको समझना होगा हमको इनकी नीयत को समझना होगा टारगेट पर ध्यान करो जो किसान की कहे उसकी कहो आज इधर छोटी पौड़ी तक काट दो तक कुछ सारों को सोच कर हमें सुनकर तो जब किसान है उसमें हिंदू के मुसलमान के हो है तो सब किसान ही वरना तो कई बार दे लिया एक दिन के लिए हर बार हमें बीस दिन का टाइम मांग ले आठ दिन हमें यहाँ बैठे हुए वो भी गई भी बीस दिन मैंने रे तो आठ दिन भी नहीं घटे रेस मत तो। भाई एक चीज बताओ जब किस गन्ने का भाव वही है यूरिया पर बढ़ गए डीजल पर बढ़ गए जागतों की फीस पर बढ़ गए सब चीज पर बढ़ गए नहीं बढ़ गए और महारा जूगा तू हर जोड़ सा जूगा तू भी नहीं दे रहे हमारा तो वो भी नहीं दे रहे गन्ना मंत्री जो उत्तर प्रदेश है वो हमारे जिले शामली का है और गन्ना मंत्री के होते हुए भी हमारे साथ जो है किसानों के खिलवाड़ किया जा रहा शामली मिल का 210 करोड़ रुपया जो है पिछले साल का और इस साल का बकाया है किसान भुखमरी की कगार पर चला गया बच्चे बच्चे बच्चे जो है उनके स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि किसान फीस देने के लिए नहीं है गरीब आदमी जिसके बाप दादा ने दूध तक नहीं बेचा था आज दूध बेच के जो है अपना गुजारा चलाने के लिए मजबूर है अगर ये आंदोलन गन्ने का अगर अब हमारा पेमेंट ना हुआ तो ये आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हर फैक्ट्री में पहुंच जाएगा हम रमाला सहकारी चीनी मिल क्षेत्र के किसान कल से हम भी अपने मिल को चीनी मिल को बंद करेंगे और यहाँ हजारों की तादाद में शामली मिल गेट पे पहुंचेंगे बस सरकार को मारा तो यही कहना है तो यहाँ खोल दो मेरे तो पीछे तो है तो इसका भाव बढ़वा तो हर निभा का सरकार भी नहीं रहने की